хотелось бы видеть тебя. Видеть тебя по старинному праву котов при дворе. Мне хотелось бы видеть тебя. У кого-то есть право забыть про тебя. У кого-то есть право не пить за тебя. Но прости, я не верю в такие права, мне хотелось бы видеть тебя. Я бы мог написать тебе новую роль, но для этого мне слишком мил твой король. И потом я привык быть котом, но мне хотелось бы тебя Мне хотелось бы видеть тебя Видеть тебя По старинному праву Готов при дворе Мне хотелось бы видеть тебя Я смотрю на гравюры старинных дворцов королева. Вы опустили лицо, но я надеюсь, вы смотрите на короля. Но мне хотелось бы видеть тебя. Мне хотелось бы видеть тебя. Видеть тебя. По старинному праву годов при дворе Мне хотелось бы видеть тебя.